przed 4 czerwca. W 1988 roku, żeby pojechać na Ukrainę, musiałem załatwić marszwę formalności papierów, jakieś książeczki walutowe. Po 4 czerwca w 90 roku swobodnie przymierzyłem Europę Zachodnią autostopem, świat stał otworem, a 10 lat później, w 2000, realizowałem projekt w Sydney. Otwartość granic to wielka zmiana po 4 czerwca. Druga zmiana, która pada nieco cieniem na tą sytuację, to to, że w latach 80. moi kumple, to syn robotnika z WSK, lekarza, milicjanta, fotografa, kierowcy – a teraz widzę, dzieci bawią się w swoich kastach. Kasta tych, którzy jeżdżą w wypasionych furach i kasta tych, którzy aspirują do lepszego życia. I myślę, że to jest kiepska zmiana. Potrzebujemy wrócić do solidarności społecznej. A trzecia zmiana, dobra zmiana, to to, że w latach 80. utrzymywaliśmy się głównie z pracy tatowej mojego taty, a potem w latach 90. coraz bardziej z firmy, którą założyła moja mama. Zatem widzę trzy główne zmiany. Pierwsza zmiana to otwartość granic. Druga niestety kastowość naszego społeczeństwa. I trzecia, wolny rynek.